अरे पानी लिया एक गिलास मम्मी कहाँ है मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है काम कौन करेगा अरे यार क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं अंडा बनाता हूँ अब क्या डालू अंडे खा ले बेटे से क्या हो गया कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं ये बस सो रहा है बेटा तेरे बाप ने बड़ी मेहनत से ऑमलेट बनाई है खा ले इसको बहुत भूख लग रही है पापा मेरे से ज्यादा छोटा उससे ज्यादा भूख लगी उसे खिला दो आप ये पापा मुझे तो बस पानी दे दो आप ले बेटा पानी पी पापा जब तुमने ये बनाया तो रसोड़े में कौन था बेटा जैसे माँ घर संभालती है ना ऐसे कोई नहीं संभाल सकता पानी <laughs> दोबारा तेरे भाई ने सॉरी मैं तो तेरे भाई ने तेरा बाप तेरा भाई बन गया छो यार बाप ऐसे बैठेगा तुम बच्चे वाले बेटा जैसे तेरी माँ घर संभालती है ऐसे कोई नहीं संभाल सकता तेरी है सबकी माँ संभालती है अबे तो मैं बता रहा यार